Наконец-то новое видео. Сходу анекдот, чтобы вы на меня не обижались. Ибо, ребят, я вас очень сильно понимаю, потому что видео <laughs> не было очень долгое время. И понять вас, в принципе, можно. Типа, а где этот человек? Куда он пропал? Где он? Что на нас забил? Нет, ребята, я целый месяц работал над этим видео. Было очень много проблем, было очень много недочетов. Я, в общем, в подробности не хочу вдаваться. Просто знаете то, что я занимался этот месяц этим роликом. Так что не обижайтесь на меня, я вернулся, но хотя я никуда и не уходил, но прошу прощения, вот прошу прощения то, что не было <laughs> очень долгое время видео. Я вас, я, я все, ребята, понимаю. Так что вот вам анекдот, чтобы вы на меня не обижались, да, так сказать. В общем, Пупа и Лупа попали в армию в одну роту. Так, значит, пришло время отдавать честь генералу армии, но Лупа сломал руку. И Пупе что пришлось делать? Конечно, прикладывать к голове за Лупу. Ну, понимаете, за Лупу. За Лупу. <laughs> Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, не стоит аплодисментов, я очень старался. Так что, здравия желаю. С возвращением, блядь. Камбэк. Hi, girls. Hi. Ладно, приколюхи в сторону, давайте с предисловия. Сегодня я вам расскажу историю трайхардинга на ПК. Это пока что первая часть, но чтобы вышла вторая, нужно набрать 1200 лайков и скорее преодолеть планку в 10 тысяч подписчиков. И для тех ребят, кто впервые сюда попал, нечаянно, или же посоветовали кто-то из ребят, возможно YouTube, кинул в рекомендации это видео. Скажу сразу, кто такие трайхарды и почему уже история. Трайхарды, а точнее трайхардов на западе уже многие стебают и угорают с них, то бишь по сути им уже быть не модно года. Произошло это из-за того, что начались всякие грязные вещи, такие как 1-0, просто убийство, подловив своего врага на ошибки, или же kill просто-напросто с орбиталки. Пассивно скрыто гостовые войны, trash-talking, на ПК вообще VPN, о них, э, кстати, расскажу во второй части. Некоторые индивиды юзают софт, макросы. Но ну, давайте на них закроем глаза, ибо это уже в порядке вещей, и на пока это уже нормально использовать макросы. Много появилось игроков, которые называются wannabe, в переводе подражатели трайхардов. И это все в совокупности сделало свое дело и просто-напросто позорит настоящих трайхардов и просто-напросто высмеивает их. Настоящий трайхард это значит скилловый и шарящий. С консоли могу привести в пример сентимента. Вот он достойный хороший игрок. На ПК только тех ребят, которые хорошо играют ПВП, ибо фримот на ПК судить... Но ну, давайте я буду честен перед вами. Такое себе судить freemode на ПК. Так что после серии моих видео о истории трайхардов, а там по сути многие из них настоящие трайхарды, вы сделаете вывод, что было там в те времена и что происходит сейчас. Ибо, ребят, давайте просто-напросто откроем глаза. Убийство из орбиталки, счет 1-0 и GG. Ну вы сами подумайте, что это такое. Это видео я разделил на три части. Первая часть будет немного о бандах таких как Кайт, Суце и Дека. Второе – запоминающиеся моменты в промежуток с 2016 года по 2018 год. Третья часть видео – это вызов некоторых игроков один на один. Начнем с малого – банда Кайт. Стоит начать с того, что Кайт на ПК не равен Кайду на PS4. Кайт это банда на четвертой сумке, но так как на ПК это была русская банда, и наш русский менталитет украду никто не заметит, как видим, вышло коряво. Не будем даваться подробности, что там у ребят на PS4, стоит просто знать, что официальная банда находится на PS4. А на ПК название, скорее всего, <coughs> спишено было <coughs> повзаимствовано, извините, пожалуйста, за мой французский. Название было повзаимствовано. Теперь как раз о Кайде на ПК. Кайт это банда в прошлом состоящая из русских игроков, игроков, трайхардов и прочей шелухи. Годы жизни этой банды с 2016 года по конец 2017, начало 2018. Затем на замену им пришла банда такая как X2 палки X, a.k.a. Сус, в том плане, что опять же русские игроки, трайхарды и так далее. В этот промежуток времени с 2016 по 2018 год кайд были популярны. Кайдовцы прославились тем, что первые играли софтом, триггербота, aimbot, godmode и так далее, может быть еще и ESP. Не вдавайтесь в подробности, что это, а то еще потяете на эту дрянь. Проще говоря, они нечестно играли, но ну, как минимум вели бой и есть пруфы, где они используют все умения читов. Второе это многочисленные рипы на эту банду. Как минимум я нашел 8 рипов, 2 второстепенных видео, то бишь один рип конкретного человека, второй трэш-толк и просто недопонимание. И более 15-20, а может и даже более 100 видео, где есть игроки Скайда, где они там светятся. Итак, давайте по порядку. 8 рипов, 2 от Кинга Фэнси, 1 от Фатала, 20 Йен 92, один от Квиксильвера, два от Майка. И знаете, что этих всех людей объединяет? То, что все эти люди были в Суце. Кто-то и до сих пор там, а кто-то уже давно покинул эту банду. Вот как раз о Суце мы скоро и поговорим. Скажу сразу, здесь и сейчас, чтобы в дальнейшем не было проблем. Пару слов о игроке Стоини 92. К сожалению, недавно канал Стини был удален, и я не успел взять фрагменты из его видео. Не стал я выдумывать, что произошло, он написал напрямую Фаталу, что состояние. От Фатала последовал ответ, его канал заблокирован. Даже если вести в гугле Стоини 92, как мы видим, его канал в отлете. Но чуть-чуть поискав и приложив усилия, я нашел его второй канал, так что давайте поможем ему набрать подписчиков, ибо на его основе на старом канале было 7500 подписчиков. Делаю я это бескорыстно, ибо на основе у него были серьезно неплохие видео. Так что ссылочку я оставлю на него в описании. Давайте подписывайтесь на стояние. В Два второстепенных видео, один от Кинга Фэнси, один от Стини. Ста более видео, где есть игроки из Кайда, это один человек, сделал свой вклад, и зовут его Ирбис. Давайте начнем с трипов на кайт и по нарастающей. 28 декабря и 5 января выходит видео на канале у Кинга Фэнси. Спросите, а кто же этот Кинг Фэнси? Знакомьтесь. Dude, chill. Shut the fuck up, I'll bust a nut in your fucking mouth. Oh, that's pretty gay. О. Блять, заебал. Да, блять, пиздец. Закрой ебало, блядь, дебил. Ты лох. Нет, нет, нет, нет, нет, ты 28 декабря 2016 года у него на канале вышло видео под названием GTA 5 Online Helping Out a Friend Ripkide Tryhards. В общем, в том видео подписчик Кинга попросил его зайти в сессию, помочь ему, так как на подписчика напали три человека. Как раз в сессии были люди из Кайда. Фэнси начал воевать с ними, с людьми из Кайда, и на удивление это все дело зашло, видео у него стрельнуло, и на данный момент набрало 180 тысяч просмотров. Затем, 5 января 2017 года, сразу же после Нового года, Фэнси выложил видео опять же на кайдовцев. Тут обычное месиво на базе с игроками из Кайда, ничего необычного. И вот тут начинается немного запутанная история, но попытаясь грамотно все рассказать раскидать по полкам. Итак, после двух э, роликов от King of Fancy, такой игрок и главарь банды сутся как Фатал, как раз я ему и писал чуть выше, что произошло состояние. Так вот, Фатал подцепил эту тему и выложил уже видео с членами своей банды с рипом на Каэт. Произошло это 29 января 2017 года. Но до этого инцидента есть маленькая предыстория, почему Фатал подцепил данную идею и начал действовать. Тут стоит вернуться на 27 августа 2016 года. Опять же, у Фэнси на канале вышло видео. I а, Journey Tsutsu Recruitment Challenge. Там он выиграл того самого Фатала и его друга Суицида. Фэнси в итоге кинули приглас Суца, все, Кинг в Суце. И на том видео, где он помогал подписчику, как ни странно, он был уже в этой банде. И Фатал увидел, что его люди начинают крутиться, плюс видео от игрока Fabzy One, который 14 января 2017 года выложил видео GTA Online репсутся, это все в совокупности сделало свое дело. Фатал подцепляет данную тему и начинает действовать. 29 января 2017 года у Фатала на канале выходит видео GTA 5 кает против Сутса. Don't cry because it's over. Smile because it happened. В общем, в видео это обычный рип, видео Фатал доносит мысль. Вы можете использовать гудбондерские машины, приходить к нам с щитами, делать фейковые счета, или делать 1-0 на нас, но мы сделаем 10-0 на тебя. И подводить к тому, что вы никогда не победите легенд. Легенд он имел в виду всю банду Суца. Немного высокомерно, но что есть. И вот на этом моменте давайте я расскажу вам про Суца. Как бы начать, как бы начать. В общем, есть на данный момент три банды. Суца, Совк и Сусь. Считайте это взаимосвязанные банды Суци и их альянс. Суци и Сусь — это банды на ПК. Совк — это банды на Xbox One, но Совк есть и на ПК, но там только два друга — Металл и Протокил. Чтобы более детально познакомиться с этими ребятами поближе, советую их отдельный канал, так как его ведут вышесказанные ребята Металл и Прото. Давайте пробежимся по главарям. Суца, как вы уже могли понять, главарь Фатал. Суси, главарь Маркус. Совк, Металл и Протокил. Если быть кратким и говорить вкратце, Суси и Совк считайте легендарные банды. Но для кого как, кто-то их считает трэшем, кто-то их считает легендарными пацанами. У каждого мнение свое, так что делайте вывод для себя. Трэш они, либо они легендарные. Знай свое место мяса. Суце. Судцы сделали свое дело на ПК. И мои слова подтверждает видео, которое вышло у Фатала 28 февраля 2017 года. В этом видео все игроки и судцы пробежались по многим бандам. В общем, они поставили точку, что это топовая банда на ПК час убийств, многих, многих игроков. Конечно, немало времени они уделили банде Нави и их союзникам, но тут тоже очень, очень долгая история, так что расскажу в следующей части и о Нави. А Совк сделали свое дело на Xbox One. Но все-таки не стоит забывать про 30 июля 2016 года. На канале Нагибатор такой игрок, как Fighter 26, сделал ап на Совк. Насчет Суси. Появилась эта банда сравнительно недавно, 6, может быть 8 месяцев назад. Ну ладно, давайте на скидку, один год назад появилась эта банда. И скажу я вам, Суси уже набирает неплохие обороты. Если у кого-то возникнет вопрос, а как попасть в Суци или Сусь? Тут нужно просто-напросто проявить себя. Уметь играть фримод, ибо без фримода там делать нечего. Убивать не абы кого, не нубов и рандомов, а игроков, которые известны в узких кругах. Репать банды, опять же не рандомные, а те, которые на виду. Проявить себя хотя бы для начала, чтобы тебя ребята заметили и появились связи желательно с главарями. Плюс нужно знать, за кого ты или против, то бишь знать банду и их союзников, как на твоей стороне, так и на стороне твоих противников. Могу в следующей части рассказать, в принципе, подзапариться и найти кто воюет против кого, союзники определенных банд и так далее. Пишите в комментарии, если вы это хотите и вам это интересно. Так вот, еще пару слов о Суце. Я разговаривал с Фаталом где-то 8, может быть, 10 месяцев назад. И насчет Суцы. Как мне Фатал сказал, что свою банду больше людей он не принимает. Но, возможно, политика у него поменялась за этот промежуток времени но у Цуси у вас есть возможность попасть. Ну, опять же, если вы проявите себя. Хотя смотрю я на тебя, зритель, по ту сторону экрана. Не, Нету шансов. Как, в принципе, и у меня. Ну, хотя... Альтернатива для вас это фейк-банды с таким же тегом Суцы. Туда вас спокойно возьмут, и хоть где-то вы будете в Суце. Итак, надеюсь, Суцы и их союзниками мы немного разобрались, и вы подчеркнули для себя что-то новое и интересное. Идем далее крипом. 11-18 марта 2017 года на канале Устояния выходит видео аж две части. Суцы против Каэт, Арми и Нави. Так вот в этих двух частях Стояние убивает всех из этих перечисленных названных банд. Затем 6, 19 и 21 мая, а опять же 17 года. Это даты двух моих знакомых с рипом на Каэт. 6 числа выходит видео на канале у Квика. Обычный рип на Каэт и РСКД. Потом 19 и 21 мая у Майка тоже выходит видео с рипом на Каэт. Первое видео он залил рип my Бизнес, в скобках Репкает. Второе Репкает и их альянс. Считайте, мая 2017 года был месяцем апом на кайт. Теперь два второстепенных видео. 1 марта 2017 года у Стоини выходит видео. GTA 5 Kite, get sat down on your ass. В этом видео вышло недопонимание между Стоени и Асом. Но так как у меня материала нету, фрагментов из видео Стоени тоже нету, то просто-напросто поверьте мне на слово, и просто представьте картину у себя в голове. Итак, Ас говорил 15-14 счет в его, затем Ас просит показать полное видео бла-бла-бла, что-то там с 16 килами. Стейни выкладывает полное видео а-ля Proof, который просил Ас. Дошли они до счета 16, счет 16-7 в пользу стояния. Дальше пошли ваншоты, ваншоты и тотал 25-18 с ваншотами или же 21-5 без ваншотов в пользу стояния. Неплохой такой разброс, да? Далее, 3 марта 2017 года у King of Fantasy выходит видео с рипом на такого игрока, как Парадокса. Много говорить не буду, просто счет 23-9 в пользу Кинга. <sighs> Дошли мы до легенды русского комьюнити, да и не только русского. Более 100 видео с игроками из Кайда. Одним словом, Ирбис, проще говоря, элита, топ-снайпер, самый лучший игрок и вообще номер один. Не понял, блядь. Три раза ты живой. Ебать в уши нахуй эту игру. Я заебался по три раза людей убивать. По-моему, это сессия. Блядь, ёб твою мать! Ёб, блядь, блядь, сука, сука, сука, сука! ПДМочка, ПДМочка, лезь, ПДМочка! Не попал? Да попал же! Нет? Блядь, сука, сука, сука, сука, сука. Попал же! Блядь, да как так-то? 6-1 я проигрываю, попал. блядь! Такой игрок, как Эрбис или же Дедушка Эрбис, называйте как угодно, прославился в узких кругах за счет того, что начал предлагать всем ПУП на пляжу с такими правилами, как без суицидов или же легкого путя. Если попали в тебя, то ты как настоящий, истинный true игрок терпишь и пытаешься вывозить. И в плане счета он всегда играл и говорил, что играем до 34. Так вот, когда он начал снимать видео, как он играет PvP, всех зовет и так далее, к нему начали тянуться русские игроки, то есть кайдовцы. И после этого, считайте, в каждом видео они светились. Переходим ко второму второй части видео самые запоминающиеся моменты и события в период с 2016 года по 2018. 19 марта 2017 года такой игрок и ютубер как Мотмус, но ну, хотя давайте я вас с ним познакомлю, если вы его не знаете. Итак, Мотмус. Hey guys, what's going on? It's Motmus here, um, and I'm just in a place with 30k subscribers now. I'm in a party. 19 марта Мотмус выложил видео на свой канал «Мотмус против King Fancy». И как мне известно, это было его первое PvP на ПК. Так как сам он игрок с PS4 и делал видео на PS4, да и канал поднял на PS4. Что по счетам? 20-13 доки в пользу Фэнси, 12-12 пляж. Это если считать от нуля. А так 32-32. Потом их обоих крашнули читеры. Далее по нарастающей. Начиная с лета 2017 года. Говорю с полной уверенностью, лето 2017 это самое топовое время во всех сферах трайхардинга. Никто еще так жестко не юзал макросы, точки, VPN, а lag switch и и прочее вообще знали единицы. Не было пассивно-радарных войн, не было орбиталки, не было ничего. Возможно, у вас сейчас возник вопрос, а что это ты такое нам сейчас сказал? Макросы, точки, а VPN вообще при чем здесь? А вот за это я расскажу в следующей части, раскидая про все, и что такое макросы, что такое точка, и что такое VPN. А кто знаком с макросами и шарит, для чего они нужны, возможно, даже дам пару штучек. Так что подписывайтесь и ждите следующей части. Плюс, если говорить за тебя, то летом 2017 я познакомился с многими ребятами, как с русскоговорящими, так и с западными ребятами. Также хочу вас обратно порадовать. Кто любит смотреть гоночки в GTA 5 онлайн, анальные дырочки там, <laughs> ха, паркур-тесты и так далее. Многие, кто сейчас смотрит это видео, могут знать такого ютубера, как Лероя который снимал видео с Кузакой, Филиппином и прочими. Так вот, у меня завалялись пару кадров с игрой с Лероем. Жаль, конечно, что не PvP, просто игра. Так вот, по одежке все сразу видно и понятно. Трайхардом его не назовешь, а вот ванаби или просто сырным можно назвать. Плюс разговор о Лерое по теме, ибо он тусил с Кайдом и Ирбисом. Вот как раз на видео в кадре есть э, такой игрок как Энд. Он тоже был с Кайдом, играл с ними. Знаком я был с Лероем до ухода его в армию. Ладно, мой друг, вижу, то, что я сказал ранее, чувствую, тебя не очень зацепило. Думаю, пора приступить к интересной драме, в которой все сначала были знакомыми, а потом стали врагами. И чтобы подогреть у вас интерес, здесь замешана и не зря будет упомянута банда Дека. Хоть вы ее не знаете, но за нее я вам расскажу. Далее здесь замешан Квиксильвер, Майк Кинг Фэнси и отчасти я. Давайте, чтобы было все понятно, раскидаю все по полкам, и вы хоть какую-то картину в голове у себя выстроите. Итак, дека. Эта банда, появившаяся опять же в апреле-мае 17 года, прожила на где-то 4-6 месяцев. Далее главарь, а главарем был Майк Райверс, а.к.а. Майк. Кто меня давно смотрит, знает, кто это. Так вот, он кикнул всех людей и начал воевать, развиваться в одиночку. Конечно, есть один фрагмент из истории, то что немалую роль играет в этом рассказе банда СКТ, но попытаюсь в следующей части рассказать о СКТ. И, конечно же, там я замешан, я был в СКТ и так далее, так что могу вам рассказать историю. Но сейчас он сутся и ему пока кайфу. Так вот, в период существования деки там было много ребят, но нас интересует Квиксильвер. Идем далее по хронологии. 18 июля 2017 года у Квика вышло видео на Суце под названием Если так подумать, то до выхода этого видео Квик уже вышел из той банды Деки, и, к сожалению, по-видимому, он начал играть с Нави. И если вспомнить мои слова в начале, что все ребята, которые сделали Рип на Кайт, их объединяет то, что они все были в топовой на данный момент банде Суцы. Но стоит подметить, что Квик проявил себя в далеком прошлом, еще в августе 2016 года, то бишь он был Суци и убивал людей из Нави, а спустя год он делает почти на них рип, сообщая, что он против Суци. Хоть я и сказал, что про Нави поговорим в следующей части, но тут это важную роль играет и в данном контексте расскажу. Тут ситуация запутанная получается, потому что Суци и Нави, ну практически несовместимые вещи, так как они были ярыми врагами. Был какой-то промежуток времени, что они что-то делали вместе, но по своей хронологии они все время были и воевали против друг друга. И получается так, что Квик был в Суце в 16 году, Летом 17 он связывается с Нави. Ребята из Нави начинают думать, что Квик все, наш товарищ, потом опа и видео на суце. Как это можно назвать? Словами бросаться не хочу, Квик сам сделал этот выбор, и это его решение. Да и все равно в свое время он уже всем и все доказал. Он достойный игрок, говорю как человек, который с ним играл. С этого момента, когда Квик начал играть с Нави, сделал тот видос на Суце, он словил немного хейта, потом видео стали выходить все реже, и реже. Но на этом история только начинается. 21 декабря 2017 года у нашего Фэнти выходит видео с рипом на Квика. Возвращаемся на месяц назад, на 30 ноября. У Квик Сильвера выходит видео. Я еще здесь, видео будет в 2018 году. В тот период времени у Квика были проблемы с видеокартой, и по этой причине не было видео, так как она у него сгорела из-за майнинга, скорее всего. И если проделать логическую цепочку, не столь сложную, то можно сделать вывод, что на рипе у Фэнси Квик был на слабой видеокарте. Это даже доказывать не нужно, Квик сам об этом писал играл в комментариях у Фэнси. Для тех, кто не понимает, что есть видеокарта, нету видеокарты. Игра же запустилась и все классно. Но нет, стабильность играет очень много и у кого FPS выше и картинка стабильнее, тот по сути в основном и уходит победителем. Но в случае с Квиком ему не хватало стабильности, так как игрок он сам по себе скилловый, стабильности ему не хватало для полной картины. Очевидно, что это был неравный бой. Давайте начнем с того, что у Квик чистый игрок. Он ПВП игрок. Если во Фримонде будет возможность мериться скиллом, он ей воспользуется, бессомненно. Я был в тот период времени на сессии, когда у Фэнси вышло то видео с рипом на Квика, и пересматривая то видео, я переосмыслил то, что нужно было поспособствовать на то, чтобы Кинг вышел один на один с Квиком, что второй в принципе и предлагал, несмотря на проблемы с видеокартой. Но Кинг отказался и, можно сказать, дал заднюю. В тот день это было два против одного, то есть его месили Майк и Фэнси. Майк остановился, Фэнси продолжил. Остальные ребята, включая меня, просто залипали спали, играли в PvP и так далее. Затем, в тот же день, либо через день, я, честно говоря, не помню, но факт того, что я попал к Сильверу на сессию, там мы поговорили и обсудили эту тему, и я помню его слова. Они не вывезут в чистую один на один. Как-то так он сказал, и после той беседы мы с ним сыграли ПВП. Тогда на сессии был я, сам Квик и Челик с ником Гидра 4.0. И тогда счет, к сожалению, был ровным. Эта ситуация и по сей день остается актуальной, потому что Фэнси спустя год, недавно, а точнее два месяца назад, перезалил данное видео с рипом на Квика, и в том видео, которое он залил второй раз, в нем Кинг доносит мысль, то что «я всегда был фримот игроком, грязный стиль, грязный город и так далее». И мол, я не хочу играть с тобой один на один в доках, один на один с Квиком. Мол, что ты затрачиваешь PvP, если все равно ты не сможешь меня апнуть во фримоде. В общем, один говорит, пошли PvP, мол, ты не вывезешь там, другой говорит, PvP не поможет тебе во фримоде, как-то так. И 2017 год закрывает, можно так сказать, разоблачение King of Fantasy от Uversus Pro. 28 декабря, опять же 2017 года, у Versus вышло видео на Fantasy, что тот по сути называл себя номером один в GTA, говорил, что не играет грязно, пока противник не сделает этого первым и так далее. Предыстория данного инцидента и этого видео это диалог, разговор King of Fantasy с Crazy Krill. Crazy Krill это тоже один из ютуберов, это так чисто на заметку. В общем, насчет диалога, буду краток. Крейзи пишет Фэнси с целью того, чтобы тот оценил видео и для рофла подписал. Ты видишь здесь триггербот или аимбот? Мне важно твое мнение, что ты тут видишь, Кинг. От Фэнси поступил ответ. Да, ты это купил. Речь уже начинает идти о софте. Криль, ответил Фэнси и, как ни странно, начал оправдываться, мол, это чистый скилл, чувак, ты о чем? Я практиковал с теми-то, с теми-то долгое время. Фэнси говорит, с кем ты практиковал, те использовали софт, то бишь Криль тренил с элиминатором. И со слов Фэнси, элиминатор ходил с читами. Ладно, пропустим этот момент Криль ему отвечает, «Ты троллишь меня? Ты шутишь, чувак? О чем ты, Кинг? Ты серьезно думаешь, что я юзаю софт?» Кинг ему написал, я вижу, что вижу. Я знаю, как выглядит использование софта, я вообще разбираюсь во всем. И позже говорит, мол, Криль, ты юзаешь софт. Потом разговор зашел о тех, кто по мнению Фэнси не юзает софт и отличный снайпер. В общем, сумасшедший спрашивает, что думаешь о Versus Pro? Кинг на своей волне, я номер один, никого сильнее не видел, я лучше всех и так далее. Потом, мол, Versus Pro, что это за рандом? И сам Versus подхватил и пошел искать Фэнси, играя на альтаке, ну то есть на аккаунте вроде как друга, чтобы не спалиться, ибо Фэнси ну по-любому знал, кто такой Ю. В общем, разоблачил он, так сказать, Кинга, что тот без грязи не может играть нормально, плюс зашел разговор про Квика, что Фэнси зассал идти с Квиком один на один. Причину я вам ранее уже рассказывал, но Версус добавил в своем видео, что Кинг говорил, я не играю с теми, кто юзает триггер-бот. Ну, в общем-то, как-то так. И таким темпом мы доходим до последней части видео. Третья часть видео – вызов некоторых игроков один на один. Итак, друзья, я вам дал уже очень много информации для размышления, и уже подытожить хочу тем, что кто смотрит это видео, я хочу вас попросить о том, у кого есть коннекты связи с Уци, Маркусом, Фаталом, Стояни, Протокилом и многими-многими другими, отправьте это видео им, ибо я написал субтитры на это видео, и для западной аудитории будет как раз неплохо. Так что распространяйте это видео, если цените чужой труд. Я надеюсь на ответную реакцию от вас. Плюс, кто хочет поделиться грошами, ссылка на донат Alerts будет в описании. Теперь о 1 на 1. Много ждал подходящего момента позвать ПВП таких игроков, как Квиксильвера, Кинга Фэнси, Юверсуса Про и вообще всех упомянутых в этом видео. Если, ребята, вы хоть как-то мне благодарны, то просто-напросто выйдите со мной один на один. Спасибо. Насчет Кинга и западных игроков, таких как Crazy Krill и так далее. Так же, как и Суцы, скидывайте это видео им напрямую. Спасибо. Давайте подводить итоги. Сегодня была первая часть истории трайхардинга на ПК. Вторая часть выйдет после 1200 лайков и апнутой цифры в 10 тысяч подписчиков. Чтобы вас заинтересовать, что будет во второй части, в следующем видео я расскажу о других бандах, о 2018 и 2019 году. Какие появились игроки, их стили, что такое точки, макросы, VPN, как в общем-то я и обещал. И надеюсь, что у многих ребят взгляд, не только на ПК, а вообще у многих, голова начнет работать в правильном направлении. До скорого.